assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barcha qadrdonlar hammalaringizga omad tilayman ya'ni hozir mashinamizni egasi xuddi peterdan uchib kelibdi samolyotman hozir topshiramiz keling jigar assalomu alaykum qanday zo'rman yaxshiman ishlar zo'rman mana bu palvon kecha utib olgan palvon yaxshi ish eshitadi ekan просто buni связи yo'q ekan telefonda shuning uchun e, mana hammalaringiz xush kelibsizlar gapirgani partisiklarni assalomu alaykum avvalambor xurshid olsun tatlıçıkları. Hani men hazır maşında alış için Petr'dan uçup geldim. Hammaga omad tilayman. O'yin haqiqatan meni mashin 5ta bilet oldik. 2ta bilet olgandim. Yolda mana mashin chiqib qoldi. Omadlaringizni sinab ko'ringizlar. Hammaga omad tilayman. Mashinni haydab ko'rdingizmi? Mashinni haydab ko'rdim. Mashin zo'r, sistema zo'r. Mashin maqtagancha bormi yo'qmi? Bor, bor, mashin maqtagancha. Mana mana biletlarni nimasini ko'rsataylik mana bittasi ko'rinyapmi bittasi bir yuz 377. Mana yusuf ali tj mana bittasi mana bittasi 391 yusuf ali tj qaysingizga chiqqan sizing 291 ga chiqqan to'qson tabriklaymiz bilan chin yurakdan e, yaxshi kunlarda miningizlar kim agar pul tikkan bo'lsa shuni e, rozi Nazar bu kishi ham yaxshi nima deydi kunlarda ishlatsin pulni inshaalloh bugun chiqmagan bo'lsa ertaga chiqadi Jiddat o'yinimiz startini hammalaringizga omad tilayman yana podpisklarga nima demoqchisiz qayerdanligingizni ayting men tojikistondan bo'laman eski sattorovga mana bugun yana 11 razgochda start beramiz deyapman bilet olib omadlaringizni sinab ko'ringizlar yana chiqqanimizdan chiqqanlar chiqib qoladi inshaalloh gap sizga omad tilayman yaxshi kunlarda mening mana shunda mana bu takliflari pts preparadaj salon aytganda hammasi 100%. mana tabriklayman mashina yaxshi kunlarda ichiga minib ichiga minib ko'ringlar videodagi narsami Ya, zo'r zo'r mashin sostenasi zo'r haydab ko'rdik normalni hammalaringizga omad tilaymiz gap yo'q sizga ham omad chiqadi yaxshi kunlardan mining faqat gazini bosingizlar hammalaringizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham xudoyjon главный приз chiqish nasib etsin nima fikringiz bo'lsa faqat kommentariya yozingizlar hammalaringizga omad tilayman hozir o'n 11 o'yinimiz startini kutingizlar inshaalloh 11 e, birinchi o'yinimizni chotki kliplar bilan chiqaramiz hammangiz ko'rib laykni bosasizlar degan umiddaman hammalaringizga birdek omad tilayman jonlaringiz sog' bo'lsin qayerda bo'lsangiz ham pardeshka qilishdan to'xtamangizlar hamisha sizlarning xizmatlaringizdaman faqat joningiz sog' bo'lsin jigarlar kulishda davom eting